Onam uyga keldilar ishdan, o'qituvchi bo'lib ishlaydida, oddiy o'qituvchi bo'lib ishlaydilar. Ishga keldilar, ishdan keldilar-yu, bir dona roltin ko'tarib keldilar. Biz unda hali ijarada turamiz. Katta opam, men, onam uchalamiz. Bir dona roltin ko'tarib keldilar, bolalarim yeyla shu roltinni dedilar. Katta opam endi katta bo'lib qolgan ekanlarda u vaqtlar. Yo'q, men yemayman, qornim to'q dedilar. ayol aytdilarki mani ham qornim to'q bo'ldi san yedi san yeb qol dedilar man ikki endi o'n yoshlik bolachaman birovni man yebmanda qornim ochildi chunki hmm. yebmanda uroltinni yeyishga yo'q bo'lgan boshqa non yo'q hech narsa yo'q <laughs> oltinni yebman keyin oqshom bo'ldi uxladik hammamiz yotdik endi bolamanda onam bilan opam qarasam agar ko'z yosh bo'lyapti turib qarasam yig'laydi turib tushunmayapman tushunma unga tushunmayapman nima uchun bo'lyapti bu narsa eshitib yotibman bir xonada yotamiz onam aytadilar ey xudo kuch quvvat ber sabr ber yaxshi bo'ladi sabr bolalarim och qolmasa bo'ldi deydilar hozir katta bo'lib bilsam agar o'sha kuni och qolaganlarda o'sha oltinni man yeganman <laughs> yomon ko'p o'zimni ba'zida yomon ko'p ketib o'zim o'chiroldim yeganim uchun hozir o'n kamaz oltin olishga pulim yetadi lekin o'sha o'sha narsani eslasam o'zimni yomon ko'rib ketaman farzandlar besh toifa bo'ladi degan ekanlar beshta farzand besh xil farzand bo'ladi ekan mana shu yerda oltinchisi yo'q shu beshtani bittasiga to'g'ri kelamiz hayotimiz bittasiga tushadi tushmasdan iloji yo'q yaxshilab eshitib o'tiringchi qaysi biriga tushar ekanmiz birinchi toifa farzand ollohni o'zi dushmanimizni ham asrasin bunaqa farzanddan boridan yo'g'i yaxshi boridan yo'g'i yaxshi bunaqa farzandni u farzand kim desa ota onani buyurgan birorta ishini qilmas ekan yo'qmi bunaqa farzandlar farzandlaringlar aytganni aytganda qilib turibdimi bajaryaptimi qoyilmaqom qilyaptimi hammasini qilyaptimi qilmayaptiku qo'y bolam baraka topgur anavi do'sting yaxshi odammi bolasi emas qo'y bunga uzoqroq yur desa o'sha bilan yuradi voy bolam anavini qilma bu ishni qilganlari ahvolini ko'rganman qilmasa o'shani qiladi voy anavini chekma desa uni chekadi voy ichma desa o'shani ichadi e, kechqurun vahliroq kelib vahliroq yotgin bolam erta bilan bomdodga turolmaysan desa yarim kechada kirib keladi qada nima paxta sug'oryaptimi yo dehqonchilik qilyaptimi kechqurun chorva qilyaptimi ana u yerda nosvoy chekib uch to'rtta muttaham bilan o'tiribdida o'n ikki birgacha nima ish qilyapti erta bilan keyin yotadi o 11 gacha 12 gacha yotadi na bomdod bor na turib moliga qarash bor na otani aytganini qiladi na onani aytganini qilmaydi bu farzandlar kasofatlar ota onaga oq bo'lishga eng loyiq farzandlar ekan oqni debdilar oqlik 36 ta o'rinda farzand ota onaga oq bo'lar ekan 36 ta amal bilan oq bo'lar ekan birinchisi qo'pol muomala bilan siz mani ishimga aralashmang man nima yosh bola deb o'ylayapsizmi hali ham manga aql o'rgatasiz jim o'tiring o'tirgan joyingizda deb otani og'ziga onani og'ziga urgan ifloslar muomala bilan shu muomalani qilsa-yu, shu muomaladan keyin otani dili o'ksib og'rib ko'ziga yosh kelib shashqator oqish shart emas ekan kiprigini tagi nam bo'lsa bo'ldi farzand oq bo'lar ekan oq bo'lar ekan oq bo'lgan farzandga beriladigan Allohning kasofati esa to'qqiz toifa xonadon bor ekan hech qachon farishta kirmas ekan o'sha xonadonlardan bittasi ota onasiga oq bo'lgan farzandni xonadoniga hech qachon farishta kirmas ekan g'urbatxona jinnixona bo'lar ekan shaytonxona bo'lar ekan na erni er o'rnida ko'rmaydi na xotinni xotin o'rnida ko'rmaydi ota onaga oq bo'lgan farzandga beriladigan ikkinchi kasofat hech qachon biri ikki bo'lmaydi kosasi ko'karmaydi degan ekan nima ish qiladi toshkentga taksi bo'lib qatnaydimi borib olib rossiyalarda yillab ishlaydimi koreyaga borib ishlaydimi amerikaga borib ishlaydimi eshakday ishlaydi xor bo'ladi qorniga topadi shu bir burda nonni qorniga topadi chunki unga Alloh kafil bo'lgan man sani rizqingga kafilman degan lekin u qayerda bo'lmasin boshi qarzdan chiqmaydi cho'ntagida 5 so'm oshiqcha puli bo'lmaydi 5 so'm puli bo'lmaydi ana yerga 10 million 20 million 30 million pul o'g'limni to'yiga qizimni to'yiga bolamga mashina olib beraman deb qo'ygan biror so'mi bo'lmaydi qachon qarasa qarz to'y boshladim aka yordam qilmasangiz bo'lmaydi uka to'y boshladim yordam qilmasang e opa bir nima qilib yuboringlar qarash olinglar xudoni oldida sharmanda bo'lmayman qizimni fotiha qilib qo'ydim o'g'limni unashtirib qo'ydim man endi qanaqa qilib to'y qilaman deb boshi g'urbatdan chiqmaydi hech qachon chiqmaydi boshi bunaqalar kammi to'lib yotibdi bir so'm puli yo'q cho'ntagida bir so'm puli yo'q sigaretaga puli yo'q nosvoyiga puli yo'q yana chekadi nega ota onani qaqshatayotganligi uchun shu ahvol ota onani norozi qilayotganligi uchun shu ahvol ota onani xafa qilganligi uchun shu hali bu boshlanishi bu hali boshlanishi bu ertaga farzandlaring katta bo'ladi farzandlaring dunyoga keladi sanam otaman deb ish buyurasan farzandlaringga hayotda farzanding aytganingni qilmaydi u ota ish buyurdi farzand eshitib qilmadi u ish yo'q bo'lib ketmaydi birodarlar otani esidan ikki haftadan keyin chiqib ketadi o'sha ishni bajarmagan farzandni esidan ham chiqib ketadi lekin ollohni esidan hech qachon chiqmaydi ota farzandga ish buyurdimi farzand qilmadi farishta qalam ruchkani oladi daftarni oladida palonchini o'g'li palonchi falon kuni otasini buyurgan ishini qilmadi deb yozadida o'sha yozilganni arxivga olib sefga solib qo'yadi oradan o'ttiz besh yil qirq yil qirq besh yil o'tadi boyagi ish bajarmagan otasini buyurganini ishini qilmagan farzand ham ota bo'lib farzandlariga anavni qil deydi manavni qil deydi sefda turgan o'sha ishni sekin oladida farishta ota bilan farzand o'rtasiga qo'yadi esingdami nodon sanga ham otang odam deb ish buyurganda qilmagan eding san endi bugun ota bo'lib farzandingga ish buyuryapsan farzanding ham sani qilgan aytganingni qilmaydi deydi o'rtaga qo'yib qo'yadi qilmaydi nima qilasiz qo'lingizdan nima keladi kelmayaptiku hech narsa insof bu yerdan boshqa nariga o'tolmayapsizku to'g'rimi o'tolmayapsizku qo'lingizdan hech so'yib tashlay olmaysiz qamab tashlay olmaysiz ko'chaga haydab yuborolmaysiz nima qilasiz chunki uni o'ziz tayyorlagansiz o'ziz uni dunyoga keltirgansiz bugun otasini onasini duosini olayotgan xizmatini qilayotgan yaxshi farzandlar osmondan tushib kuydirgi farzandlar yerni qa'ridan chiqmagan uni ham buni ham dunyoga keltirgan farzand birodar qilmaydi mana qilmayaptimi demak bir paytlar o'zidan qilmagansiz otangizni buyurganini o'shaning uchun qilinmaydi oq oh bo'ldimi farzand ikki dunyoda ko'karmaydi jannatga kira olmaydi ikki dunyoda xor bo'ladi itni keyingi oyog'i deymizu xorlikdan bosh chiqmaydi ming yoshga chiqmaydimi hech kim uni hurmat ham qilmaydi hech kim uni izzat ham qilmaydi uni duosiga birov zor ham bo'lmaydi duosini olay ham demaydi ikkinchi toifa farzand ota onalarni buyurgan ishini qilar ekanu zarda bilan qilar ekan yoqtirmasdan qilar ekan yoqtirmasdan nima toppaganinglar manmi nega akamga aytmaysiz nega ukamga aytmayapsiz nima man sizga o'gaymiman manga ish buyuraverasiz der ekanda bolam anavi ho'kizni anavi sigirni anavi yerga olib chiqib qo'y bog'lab qo'y desa borar ekanda sigirni yechib tortib haligi zarda bilan achchiq sigir yurmasa bosh ko'zi qaramasdan sigirni urib so'kib tepib san sigirni urayotganing yo'q san san otangni boshiga uryapsan bu bilan sanga ish buyurgan otangni boshiga uryapsan sigirda ayb yo'q hovlini chopib qo'y dedimi zarda qilib ketmonni uryaptimi san u yerga urayotganing yo'q u ketmon bilan otangni boshini chopyapsan san nodon ahmoq nima ish buyurgan bo'lsa kimga buyursin qo'shnini o'g'liga buyursinmi axir tug'ilgan kuning yalang'och eding mayka tursinging ham yo'q edi sani mayka tursinglik qilgan shu otang sani ustingga ko'ylak ishton kiygizgan shu otang sani ustingga kostyum shim kiygizgan shu otang sani o'qitgan shu otang sani xarajatingni qilgan shu otang sani uylantirgan shu otang san otangni uyida yashayapsan hali ham o'zingga ham yerda pulingga uy sotib olganing yo'q uy qurganing yo'q hali ham otangni uyida yashayapsan endi sanday ho'kiz turganda qo'shnini o'g'liga buyursinmi yo mardikor olib kelib buyursinmi ishini o'sha sigirni mardikorga olib kelib bog'latsinmi yo hovlini mardikorga o'ydirsinmi nodon sanga ish buyurayotgan bo'lsa sani kelajaging uchun buyuryapti yugurib qilmaysanmi qotir qilib qo'ymaysanmi dadang xursand bo'lib duo qilmaydimi uchinchi toifa farzand bundan ham xudo asrasin ota onani buyurganini qilar ekan qilib minnat ham qilar ekanda minnat a yeganiz oldingizda yemaganiz orqada birovdan kam joyingiz yo'q axir jim o'tirib mani ishimga aralashib burningizni tiqavermasdan yeb ichib o'tirsanglar bo'lmaydimi yana man sizlarga nima qilay qani nima qilsam rozi bo'lasizlar shuncha qilyapmanu deydi besh o'n kun больницада yotgan bo'lsa darmon oldingiz ukol oldingiz qaysi pulinglarga oldinglar qaysi pensiyalarga oldinglar axir man qildimku shuni deydi a umra dedingiz borib keldingiz hajga dedingiz yubordim keldingiz yana nima kerak o'zi sizlarga qachon mandan rozi bo'lasizlar minnat otani dasturxonida to'la narsa bechora qo'lini uzatib bemalol yeyolmaydi chunki yesa anavi iflos ertasi kuni yuziga soladida minnat qiladi nechi qator kiyimlar bor kiyolmaydi ertaga minnat qiladi kasal og'rib yotgan joylari bor kechqurun uxlolmayapti dori olib kelib ber bolam deyolmaydi nega ertaga o'sha iflos otani yuziga soladi qaysi pulingizga dori ichdingiz deydi yo yo'qmi bunaqalar san nimaga minnat qilasan nima qilib qo'ydingki san minnat qilasan nima haqqing bor sani minnat qilishga axir onang minnat qilmadiyu juvarmak to'qqiz oy ko'tardim ko'tardim sani to'qqiz oy menga azob berding o'lim bilan hayot o'rtasida turib sani tug'dim yashamagur tug'ilgan kuningdan to o'zing yurib non yeyib hojatga borguningcha manga na tinchlik bermading na kechqurun uyqu bermading na halovat bermading baloga yo'liqqur demadiyu voy padari la'nat sani yedirgan kim kechani kecha demadim kunduzni kunduz demadim dalada loy changallab chang yutib mehnat qilib seni yedirdim deb har kuni aytayotgani yo'g'u sani yuzingga minnat qilayotgani yo'g'u xotinni qaysi pulingga oluvding to'yingda qancha xarajat qiluvding manga nikoh to'yingda pul berganmiding mana dada to'yimga deb to'yingga yetadigan pul berganmiding yetti o'qiyman deding o'qishga kirding yo'l kirangam yo'q edi yo'l kirayni berdim hammasini berdim tug'ilgan kunim deding 15 beshta shilqimni boshlab kelding tug'ilgan kuningni qilib berdim dasturxon yozib u qilaman deding qilib berdim bu qilaman deding qilib berdim deb minnat qilmayaptiku otang senga san iflos qanaqasan shakkok otangga minnat qilasan onangga minnat qilasan shu darajada ko'p xizmat qilib حق يقال